السلام عليكم خوتي آه، الموضوع ديالنا اليوم هو يعني الطريقه كيفاش آه، تحط الاعلانات بالطريقه الصحيحه ان شاء الله اليوم غادي تفهموا الطريقه الصحيحه ان شاء الله غادي نشرحها لكم يعني اللي جربتها انايا وخدمت بها وخدمت لي مزيان يعني دابا ما عليكم غير تتبعوا معايا مزيان وان شاء الله غادي نتفاهموا كل شيء اول حاجه كنقوموا بها كنجيو للفيديوهات ديالنا كنكليكيو على الفيديو بحال هاد الشكل كنوليو نكليكيو على الاس كما كتشوفوا هاد الاس اللي كنعلم عليها بالاحمر كنكليكيو عليها هكايا بهاد الطريقه هادي باش كندخلو لإدارة الإعلانات باش يمكننا نتحكم في الإعلانات بالطريقة ديالنا كيف بغينا كيما كتشوفو دابا حنايا هنايا في الإعلانات كلشي يعني مشغل دابا ما علينا غير نهبطو لتحت وندخلوا لإدارة الإعلانات ونقدروا الإعلانات بالطريقة الصحيحة إن شاء الله كنجيو لهنا لإدارة الإعلانات وكنكليكيو كما كتشوفوا هنايا يعني معدل الإعلانات بالطريقة كيفاش يعني بغيت انايا وانتم ديك الساعات كتبقاو يعني كتشوفوا الطريقة اللي تصلح لكم يعني الطريقة هذه يعني كنديرها كان يعني ناجحة مية في المية اول حاجة كنجيو الاول الفيديو كيكون صفر صفر صفر كنحاولوا آه، نديرو اعلان تماكين اول حاجة كنزوميو آه، يعني الثواني باش آه، نقدرو نتحكمو في الاعلان فين نحطوه شحال ما بين الاعلان و الاعلان كنجيو لهاد السهم هدا كي كتشوفو كنجيو نحطوه في الاول ديال الفيديو صفر صفر صفر صفر صفر و كنحطو اعلان فاصل اعلاني يعني هاد الطريقة هادي حتى المشاهد اللي كيكون ما غيتفرش مثلا في الفيديو كيدخل اول طلا كيشوف لك اعلان يعني طريقة يعني ايجابية كما كتشوفوا اول دخله للمشاهد كيطلع له هذا الاعلان في هذا الشكل هذا يعني مازال ما تشغلش الفيديو فيه حتى ثانيه كيما كتشوف الخوت يعني ما بين الاعلان والاعلان يعني كيكون آه، غادي بواحد التوازن يعني الاعلان متكترش فواحد الاتجاه وتخلي واحد البلاصه خاويه ومثلا آه، تجي مثلا لواحد آه، خمسة دقائق في الفيديو ولا ستة دقائق وتحط اعلانات يعني بزايد او لا تجي للأمام وتحط فيديوهات يعني كدير الإعلانات بزايد يعني داك الطريقة مصالحاش يعني داكشي خصو يمشي بالتوازن كما كتشوفوا الخوت هنايا ما بين الاعلان واعلان ثانيه يعني راني حيت دابا راني كنشرح لكم وانتم خصكم تزيدوا تبعد شوية تكون ما بين الإعلان و الإعلان واحد تلاتين ثانية هكا كاين كما كتشوفو الخوت آه، الطريقة يعني الصحيحة آه، ديال وضع الاعلانات هي هادي كما كتشوفو الخوت يعني هادي هي الطريقة الصحيحة ديال وضع الاعلانات بالطريقة الايجابية يعني هي امامكم كيما كتشوفوا الخوت آه، يعني الطريقه ديال الاعلان ما بين الاعلان والاعلان يعني خاصها تمشي منظمه يعني ما تكونش بطريقه عشوائيه كما سبق ليا قلت لكم يعني ما يكون يكون داكشي قاب بالتوازن بالنسبة لإدارة الإعلانات آه، يعني مسموح بها غير للناس اللي كيتجاوز الفيديوهات ديالهم آه، تمنية دقايق تمنية أو فوق تمنية يعني ما تكونش آه، أقل من تمنية يعني لك كان الفيديو قل من تمنية كيوضعولك إعلانات تلقائيا يعني مكتكونش عندك فيهم واحد التحكم كيما كتشوفو الخوت من بعد ما كنساليو العملية كنضغطوا على متابعة من بعد كنديرو حفظ كيما كتشوفو الخوت كنجيو لهنا كنديرو حفظ باش التعديلات يبقاو يعني كيتحفظوا كيبقاو محفوظين كما كتشوفوا الخوت وصلنا دابا لنهايه الفيديو كنتمنى يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه وشكرا لكم على المتابعه